京都製薬公式 YouTuber のネバセイココロです弟の音です姉ちゃん今回実は提案したい企画があるんだけど何題して Twitter 乗っ取り企画 ちゃんのアカウントを使って、俺が姉ちゃんの代わりにいくつかつぶやかせてもらおうかなと変なことつぶやかないでよいやそんなことはしないよでネバ社員の人たちは異変に気づくかどうかっていうのを検証していきたいなとネバ社員に向けてのドッキリ企画みたいな乗っ取りっていう響きは怖いけど企画自体は面白そうだねでしょうんドッキリ企画いいねはいじゃあというわけで早速姉ちゃんのツイッターを乗っ取りたいと思いますいや変なこと絶対につぶやかないでね任せて というわけで、はい、乗っ取りが無事終了しました終わりましたね早速ツイートを振り返っていこうと思いますはい、まあ、もしかしたらね、うん、気づいてた方もいるかもしれないので、うん、まあ、そういう方はね答え合わせをしながら見てみてもらえたらと思いますじゃあまずはこちら深夜のポエムツイートでございますこれ 私次の日もう見たんだけど、うん、みんながしてくれてるリップ含めこれはめちゃくちゃエモいと思っちゃった正直好き最初ねちょっと俺もどうかなって思ったんだけど、うん、でもやっぱやっていくうちにちょっとね完成度高いのができちゃって <laughs> 気持ち入っちゃったそうこれはいいツイートだと思うででも私も言いそうだから気づいてる人はさすがにいないんじゃないかなこれ言うの言いそう姉ちゃんちょっと待ってよふとした時に考えたの俺だからね分かってるよ分かってるよこれ 気づかないんじゃないかなと私は思っちゃったちょっと難しかったかもね、俺ちょっとポエムツイッタ始めようかな <laughs> まあ止めないけどディプの中には、うん、んなんだこのポエムっていう人もいたりはするけどね唐突に私が多分ポエムをつぶやいたまあちょっと戸惑いって感じかもしれない、ね、 <laughs> そうそうそういやでもこれ結構響いたみたいでよかった続いては服の写真でございますこれさ気づいたでしょみんなえいやだって水溜 じゃん、まあ、えちょ待ってそれ自分で言っちゃうのいや違うよでもあげるとしたらよ水玉の服を私はあげるとみんな思うはずじゃん、うん、気づいてる人いるでしょどうよでもこれはちょっとおついに目覚めたかっていう感じの <laughs> どういうことおしゃれにうんそういうそっちよりかもしれないねもしかしたら、えー、ねだってほら見てよこのスキニーのとこの破れてる感じのところとかさ絶対着ないでしょいやわかんないよ見張んなくていいよ うん着ないですえ気づいてる人いるい気ないづいてる人いるまあでもいない気がする水玉じゃないんですねみたいなえ水玉じゃないんですねっていうのは気づいてるに入ります入んないでしょうよ <laughs> できる社長って感じですとか分 <laughs> かったこういうの着たらできる社長って感じなんだねアイテム自体は可愛いがコーディネートで審議あ水玉え、りょうせいさん気づいてないこれえワンチャン入りません純粋に驚いてるんだよえあのネバセイ心があってえ、そういう でももうあと一歩な感じだよね、うん、やっぱ水玉意見が多いですね水玉多いねまあ残念ながら気づいたっていう人はいなかったかな残念ながらかな最後のいきますか、うん、最後のさこれ何変なツイートしないでって言ったじゃん合成自撮り写真いやいやいやいやいや合成すんなしなんで私のさ頭から花生えてんの <laughs> いやマジで <laughs> どういいでしょこれよくないよこれでツイッターのフォロワー減ったら本当に音のせいだからね減らないよいやむしろ増えるわこんないやいやもう減った減った絶対減ったやっぱみんな姉ちゃんがボケてるって感じだよね嘘でしょえ気づいてる人いないいるのかブロッコリーみたいで可愛い <laughs> ブロッコリーじゃないわおよおおとさんに聞いてみようっていう人はもしやまあこれだから姉ちゃんがなんか気候に走ってるからおとくん姉ちゃん大丈夫みたいなそういうことでしょそういうことなの え葵さんどうなんですかいやこれグレーゾーンのやつ多くないまあでもやっぱりこうみんな姉ちゃんがネバ社員の人たちをこう楽しませようと思ってるっていうきっとそういうポジティブな捉え方だよねそういうことはこれみんな気づいてくれてないとああまあそういうことになるよねえうんいやもうえ私は君たちに失望しているぞ今いやしょうがないよこれはちょっとまあ誰も気づかずといういやでもえこの動画見た後にあ やっぱりねって思った人いっぱいいるんじゃないそれはもう後からだったら何でも言えるよまあでもちょっと反省してるな俺はあまりにやっぱちょっとリアルなツイートしちゃったかなっていうあ だからこそやっぱ乗っ取りに気づかなかった人も多いのかなっていや何言ってんのほんこまれちょっと俺のさじ加減の問題だったないやいやいやいしたわいやすいませんややめてほんまこんなキャラじゃないんで私こんなツイートしませんこのアフロは絶対にはいまあということねえー、そういうことじゃないまあ、こんな結果になりますけどまあでももしね私気づいてたよ俺気づいてたぜっていう人いたらこのツイートのコメント欄とかでねぜひ教えてもらえたらと思いますあと動画のコメントとかでもねもう絶対たくさ